Yo, what's up mga kamatmot? Magandang buhay sa inyo. So, ngayon, ah, uh, may tuturo ko sa inyo ngayon mga kamatmot. Ah, uh, share idea tayo ngayon mga kamatmot. Sa paahon mga kamatmot, sa paahon na ah, uh, lipawan naka-stop tayo, paahon. Paano nga ba diskartahan mga kamatmot? Kapag naka-stop tayo sa paahon, tapos aabanti tayo na ah, hindi siya trust So yun ang ano natin ngayon mga kamotmot. So tuturo ko sa inyo mga kamotmot. Sa uh, ah, for beginners lang ito mga kamotmot. Yun. Mga hindi lang nakakaalam ito mga kamotmot. Uh, para sa inyo tong video na to mga kamotmot. So mga kamotmot, bago natin umpasahan yung ating uh, video. Uh, kung bago ka palang napadaan sa aking YouTube channel, huwag kalimutan papindot ng subscribe button bell notification para lagi kayong manotify kapag may mga bago tayong video mga kamatmat. So yun, huwag na natin patagalin. Ayun mga kamatmat. So ito na, andito na tayo sa ano. So nakaback na yung cam natin. So ito mga kamatmat yung biskarte uh, ah, idea mga kamotmot Paano ang diskarte mga kamot-mot kapag ka nakahinto tayo sa pahon? Tapos pagkaabanti na tayo, hindi atras yung sakyan natin kasi kadalasan may kunting atras talaga yan mga kamot-mot. Kahit ako, nung hindi ko pa nakuha yung technique mga kamot-mot, uh, pagka napahinto ako sa pahon, tapos abanti ako, umaatras talaga yung sakyan mga kamot-mot. So, nakuha ko ng uh, idea mga kamot-mot yun, karamihan naman pala talaga ay eh, ginagamit itong mga kamot-mot na technique. Itong pagdating sa mga paunan mga kamot-mot na hindi na umatras yung sakyan kapag kabante, kapag kabante mga kamot-mot. So ito yung mga kamot-mot no. Oh. Nakaapak tayo ng preno kasi pa, at pahon nga siya. Nakaapak tayo ng preno. Ayan. So, halimbawa, abante na tayo mga kamot-mot. Abanti na tayo mga kamot-mot. Abanti. Kapak tayo ng preno, siyempre nakahinto. Tapos abante na tayo. Apakan natin clutch mga kamukmot. Apakan natin. Tapos cambio tayo. Primera. Primera tayo mga kamukmot. Ayan. Primera tayo mga kamukmot. primera na yan. Ayan. Nakaapak na ang preno. At saka clutch. Ito. So ito mga kamutmot no. Ganitong diskarte yan mga kamutmot. Para hindi tayo matras sa pangapahon kapag ka nahinto. Tapos papabanti na ulit. Papabanti na tayo. So ayan. Dandaanin nyo angat mga kamutmut yung paa nyo mga kamutmut. Uh, dandaan mga kamutmut lang. Ayun, dandahan. Kapag naramdaman niyo mga kamutmut na nanginginig na yung makina nyo mga kamutmut, nanginginig na, Ayun, nanginginig na siya mga kamutmut oh. Ayun, mapapansin niyo nanginginig na yan. Kunting-kunting bitaw na lang yan mga kamutmut. Aandar na siya. So, ibig sabihin hindi na siya atras mga kamutmut dahil dikit na siya. So ayan mga kamot-mot to. Nanginginig ka siya. So ayan. Kapag nanginig na yan mga kamot-mot, pag nanginig na yan mga kamot-mot, ang discarte niya mga kamot-mot, nakaapa kayo sa preno, mabilis, mabilisan lang na uh, lipat ng pa galing preno pa si So testing natin mga kamot-mot no. Ayan. Nanginginig na yan mga kamot-mot no. Nanginginig na yan, nanginginig sabay lipat agad yan mga kamutmut sa silenyador mga kamutmut bilisan nyo lang mga kamutmut no? paglilipat ng paa nyo sa silenyador ayan nanginginig na siya ayan ayan sabay lipat sabay lipat mga kamutmut oh. oh. wala na siyang atras mga kamutmut oh. abante na siya abante na yan ganun lang mga kamutmut ang diskarte walang atras yun mga kamutmut walang kauro atras yan mga kamutmut kapag ka, yun ang ginamit yung technique mga kamutmut Galing ha. So ulitin natin mga kamutmut no para sigurado tayo. So ayan, papa, nasa paon tayo mga kamutmut, nakahinto tayo, nakahinto, nasa paon tayo. Kunwari naka, nandito sa paon tayo, tapos, abanti na tayo mga kamutmut. Ito gawin natin, nakapak tayo ng preno, nakapak ng clutch, naka nakapremira tayo, naka-premiera. naka nakapremira yan mga kamutmut. Ayan, ito, Tandaan na tayo bitaw mga kamutmut ng ating sa clutch pa. Tandaan bitaw. Hanggang sa maramdaman natin na parang nanginginig na yung makina. Sabay natin lipat yung pa natin na galing preno, pasilya na door. So ayan, testing natin ha. Ayan oh. Ayan. Ayan. Sabay lipat agad yan mga kamutmut. So, ayan, tumata, maandar siya ka. Walang atras mga kamutmut. Wala siyang atras. Nakita niyo mga kamutmut, walang atras. So ganun ang mga technique mga kamutmut ng ibang mga driver so yun madalas ko rin ginagamit talaga yan mga kamot-mot kapag nasa paon ako lalong lalo na mga kamot-mot kapag kakargado yung uh, truck natin ginagamit talaga yan kapag mga kargado mga kamot-mot so ayun sana mga kamot-mot may nakuha, nakuhanan nyo ng idea yung mga kamot-mot at na nakuha kayo ng ano uh, napulutan nyo ng aral itong video natin ngayon mga kamot-mot